Ah oui, bah oui, c'est pas la On veut toujours être Elisabeth dans le Elisabeth Antinacron. Elisabeth Macron et eh bien parce que nous, on pourrait se soigner par des mamies. Vous voulez avoir une astuce Vous pourrez, pouvez rien dire, mais euh, bah, voilà, quand vous êtes en civil, bah vous pouvez être ça, Voilà. Eh bien merci à vous aussi, monsieur. <laughs> Oh,